Teramore more gapoima amore more det gapima teravalci khonda git khatima khandak jur de khatima palangi vashiraft sinni danet bau aftet aydu агане ки ирӯз дорӣ мебини паганест ганда и ганда чоркани гапза чоркани ку ки чӣ дора ману бадил бозӣ накӯнаку ки яке начӯ қадил табудафу дугона тагирай сар попири рахон наша пеш пӯй ма дар ранги малахо алахон боша вақте хонди ҷидди дигарора бара қас нагу мекашан тувори шағулора бара қос нагу мекашан тувори шағулора пара бугуш нараута дихта панус намераута дика бута ренкак бута instante da puta Quiero amor en amor Ama que te más Si no me proí Ni mi ni mi ma Quiero amor en amor Ama que te más Si no me proí Ni mi ni mi ma Assalamu alaikum, Mughlis Sarmashabat, Jankat, Yofis шайбат Цыгана кайрат гапдори гапса дарун балапон нашата жизнь наша ханда каду ханда каду шарома шарманда каду нодам айпиш гап кан мушиш ғалтида кап кан кап кан кап кан сори марана квайрун бити баси тоҷикида хамиён те кирмак сари чангак дарё капуи мавдод миллионда те ҷое ки омадима бигири хитагун ки тести қилбидан та гуфти